салам достор Көптен бері күткен 11 биринчи сериянын убакыты мына азыр келді. бирок сериал башталаардын алдында силер менен кичине деп чештік. ооба азыр айланада эмне болуп жатканын барыңыздар эле билет болушуңуздар керек ошондуктан колуңуздарды бат баттан жууп элементардык санитардык эрежелерди сактоону суранабыз эшикке көп чыкпай андан көрөчө үйдө отуруп жакындарыңыздар менен балдарыңыздарды жыттап, биздин долбоорлорду көрүңүздөр тұп тура студия атайын сілерге соның қызықту сериалдарды жана долбоорлорду дайындап жатат анын баарын көргөнгө біздің YouTube каналга катталыш керек достар. мындай жақында ұшақ ұлып қалдым. Жақында YouTube каналга катталуу жана кандайдыр бір контент көрүү бекер болбой калат деп. ошондуктан азыр мүмкүнчүлүк болуп атканда қапталған ой оңой ой оңой биринчиден gmail почта ачасыңар телефонуңарга youtube тиркемесин көчүрөсүздөр жана эң башында эле биздин youtube каналга катталып коюш керек ооба туугандар ушинтип онлайн тармагында жакын бололу аман бололу жана ден соолукта бололу жакын арада баардыгы жакшы болот деп ишенебиз жарқынай деген қылды да ә? ооба жарқынай қылды бір нәрсе айтайын ошол жөнүндө колунан эчтеке келбейт туфта жазайтай, ей ошолчу абай қысқасы сен рестораныңдагы проблемаларды уктум қазір сенин репутацияңда жумуш кыла албаймыз кийимдериңди чогултуп ачкычты эртеңкиге даярдап койгул мека мен сага азыр бүт баарын түшүндүрүп берем Ішесің? Ооба. Мына без сахара, э? Билем, жан. Thank you. Алло? О, мен. О, актер. Реклама? Мақұл? Қачан бүгін бе? Мақұл? ну что поздравляю молодец не зря тебя мерим советовала какая мерим төлепберген таныштарыңыз көп қой анан негизи адикаева таланттуу бала да актерский факультет факультетти бүткөн а ладно до свидания <laughs> давай давай айтқан сөздер оралчы не сөздер покерден көп ақша алып тұр банктан да ақша жетпей машинамды саттым короче азыр ноль қарыздар да бар эми жумушуң бар да айлыгың көп эчтеке болбойт жумуш жумуштан да шеф менен ызы чолуп кеттим и ошо мени кетирип салды жумуш жоқ. алло асхатик <laughs> да қандайсың қайсы асхат аха ооба мен сенің сөздерің бойынша ойландым. в общем сенің экинчи аялың болгонго Не угуп атасың диана ооба күйөөмдү таштадым Қаға келиш керек все <laughs> азыр келем давай ким Не ол? ким эч ким просто сенің акчаң жоқ болса. Сенің не керегиң бар жанар не болуп атасың эртең квартираны бошотуп сал баары бир соттон мен утуп алам да билесиң да мен менен калат поэтому алимент бойынша ойлонуп көр э все давай Не дейсің, дейсиң жан иә жок жок эчтеке жан қысқасы мен кедеймін ақша жоқ счетта да жоқ машинаны ұттыру едім жұмыш жоқ не үлбе алдым. чын элеби О. Өлдің, табылат jangan jangan jangan Диан. Бауыржан. Саға сөздер бар ле? Уғатам. Кішіне проблемалар болып кетті. Не проблема? Бірақ мен аға өзім күнәлімін. В смысле? Дяка! кеттік пе ол ай машинаң отласа кетеміз бе оталды салонға да иә э? оған қай құрмағаным клиенттерің бар да ә? и ооба бар қолынан ештеңе келбейді туфта жазайды ошолчу бұл салондон қыздардың телефондары жоғалады короче там кошмар болу ой там скандал болу. короче бұлардың қыздарды турцияға сатып салады рабствоға эмечи жака э, билесиң мен дагы мурдун бизнеске кызыгып жүрчүмүн да анан э, ошол кезде баягы окугам мен негизи китептенчи э, бизнес деген бул эме болот да эмне деп койчу эле непредсказуемый анан если что бир нерсе болуп кетсе эме кайгырбай э эмне деп эле атасың эме деп атам тиги эми вдруг дейм да эми эми кудай сактасын кудай сактасын деп бизнесиң болбой калса Э, құдай сақтасын конечно егер де бизнесің болмай қалса сен ә, переживать етпе ә, маған ішене бер мен бармын білесің ғой мен эми эшикке чыгып тұрса турса акча таба қоямын дегенде енді біз қашан ачка калаттык элек ладно эки миң он төртүнчү жыл не в счет ал убакта элдин баарында эле кризис болчу элдин баары эле кыйналган эми негіздеймін да эми сен бар екеніңді билем мен переживать этпей эле сен переживать этип атасың аябай жок эми мындай чисто гипотетический чем не іздеймін да мен түсінуімде короче аха мен даяр кеттік пе так достор менин қарманым сериалда белек алганды жакшы көрөт бул сага рахмат жаным негизи эле айымдар белек алганды жакшы көрөбүз ал эми биздин башкы елизавета курулуш компаниясы сиздер үчүн сонун белек қойды. койду эгерде силер елизавета курулуш компаниясынан үч бөлмөлүү батир алсаңар турмуш тиричилик техникасы белекке берилет кыялыңыздагы өйді елизавета үйлөрүнөн алыңыздар шашылгыла күндөн күнгө батирлердин саны азаюуда коркпа ала айтпадым біле бізде барын жақсы болады мен сені жақсы көрем келесің ә игілік тілеп қой ә қанша жолы айтқам ушул покерди тыштабайсыңбы мейлі азыр главное қарыздарды беріш керек жұмышты таласын. переживем как нибудь болды жинім келіп истерика қылбайсың ба жинім келгенімен қайнып жардам бермегіле болғаны болды тем более біз үй бөлөбүз ошондой проблемалардан чогуу чыгышыбыз керек бирок сен түшүнүп атасың да э бизде такыр акча жок ноль добуз ну эми менин каткан акчаларым бар болчу биринчи убакытка жетет болуш керек каткан акча ну да же сен мага берген акчанын баарын коротот деп ойлоп жүрчү белең жок эми абай абай қанша жыл чогуу жашап жүрөбүз дагы эле мени билбейсиң ма мен келдим жаңыл эже эмирчикке тамак берип койгулачы появились вши или блохи, не беда. Вам поможет хигиеника. Э, өкө, звезданын жанында отурган турбайсызбы? Эмнеси күлкүмүштүү экен? Обычный эле реклама мека сен точно кечирет Не, балдар мека жоқ чын эле жашай албайм мен эмнеле паника кылып Бір бир жума қой еткенде. кеткенине келет кечирет ол болчу атча эми просто силер меканы билбейсиңер да ал бір тарына алса аябай катуу тарына. анда башка аял издөйлү эми балким дедим да сен негизи өзүң не кылайын дедиң кешірім сұрап қойыш керек романтично романтичный бірінші мынау шаурмаға өзің төлеп ал жақсы сен күлбей қал сен де жүз жыйырма сом бересің е балдар қатқырбайлы андан көрө бір нормальный план ойлонбойлубу давай ойланып не қылайын дедің эле мен билбейм встречага чакырып серьезно сүйлөшүп баарын түшүндүрүп анан кечирим сурап коеюн дегин ошентип койсо эле кечире бересиңби ого бат эле кечирип койсоң ал ошого көнүп калат жүрөт ошентип сен аны кечириш үчүн кыйналып коюшуң керек да биразчы гүл пүл сюрприз аркы берки бактин ырлары дегендейчи бир вариант кылышың керек да э может сен үйүнүн алдына барып сиренадар ырдайсың а биз болсо музыканы тартып алып беребиз э, э, э. сен унутуп калдың адилет кандай ырдайт экенин Эй, жо балдар бир ойлонуп нормальный план кылбайлыбы а кел мондай кылабыз короче кечинде мекас караңгыда сабактан келатканда экөөбүз алдынан маскачан чыга калабыз жуу түшүп калат экөөбүз тоной баштайбыз ар жақ бір жагынан бир кезде мека кыйкат жардамга жардамга деп сен чыга каласың да эй тийбегиле дейбиз биз сага келатканда сен бизди тас, туш тапа тап жупутуп ичке башка бутка чачыратып саласың дерзко меканы көзде басып келе жатқанда мека саған сұқтанып қарап тұрғанда мен саған техничный гүлді берем көзіне тіке қарап тұр мека мені кешіріп қойшы дегенде мека адик мен сені кешірдім анткени мен сені сүйем дейді е қойшы анча емес ғой е досым қойшы мағаш емеспін екеуміз биринчи класстан бері чогуу окуйбуз го жетинчи класстан бери эми айырмасы эмне сен еще тогузунчу класстан кийин кетип калгансың э қойшы досым эй мен саған пудовый бетонный вариант айтып отырмын ғой ей мына мен мысалы үшін қыз болғандачы мен үшін саған ұқсап кешірім сұрап келсе процентно еріп кетмек сен қыз болсаң бірде шаурмаға еріп қалмақсың ғой де ладно давай ақша бар ғой шадик, шарик марик дегенге қарамасаң апе сен ақшаң бар тұр эмне мен ақшама шаурма алдырдың андай е ошо кешірім сұраған қатайын сақтап тұрған болчумун да да и может ушундай э да ертерек жеп бүтөлү дагы анан кеттик барып планды ишке ашыралы да чифон япону onu lütfen чифон yapma условия участия супер просты нужно подписаться на нашу привет кыздар мен баягы даалашмай жөнүндө мұрынқы видеоңызға қайра келсеңіз қайсы әзірле көрдіңіз қолды дейді жүрсеңіз бұл ғой аха жүрсеңіз привет қыздар мен баяғыда лашмейкинг жөнінде айтып жатқан білем так вот мен мен іште жүрген мастерге вообще барбаған ужасно непрофессионально жасайды аты жарқынай азыр башқа салонда иштеп жатат балким барып калсаңар сразу дегайт жөнінде айтып атабы неге билбейм тамашалап атса керек ну ладно ооруганда маанайыбыз жок болот анан апабыз звездочка карандаш берет ингаляцию ингаляциум ингаляция үчүн звездочка бальзамы эфир майларынан жасалган жеңил дарылоо жана көп колдонуу үчүн звездочка ингалятору терең дем ал дарылан ден соолукта бол ингаляциум эми экономить эткенди үйрөнөлү ну да тем более экономить эткен мастерлердин жанында жашайбыз да ничего жома жакадай жашап көрөбүз туура эмне атасың жаңа салған мен мен алып ал алдығы болбай қалды уже сапсор ол болып жома бір жолы қолданғаннан кейін ырғытпақ емес ме жома өні деген сегиз жыл ичет деп атпайбы чын Қомес білен, атасы үйлөнгөндө берип туруп ошондон бери ичип жүрөт бир пакетикти үй бүлөсү менен чогуу чын жан мен план жазып бир айга канча продукты жетет ошол пландасак бир айдын ичинде жакшы экономия болот сен макулсуңбу макул жакшы молодец мын э, жаз базардан эле алам бир килограмм эт бир айга жетет койчу бир килограмм бир айга бир килограмм эт бир айга жетиш керек етпі алар эмне жыттап қойшы жөн эле эми жақын сөзү да қатты. А сен билесиңби еще жакада няня жоқ. анан үйдегі жумуштардын баарын өзі кылат блин чын эле эмне уволить этебизби эми сага кыйынчылык деле болбосо керек сағат сайын алмаштырып жүрем ғой няня жоқ просто маған бұл няня аябай жағады жүрсеңіз мой эмне эмне колду карабайсыңар ой ошо жыйнап койдуңар макул бара бериңиз ошо кыскасы мага америкада жакшы жумуш шығып жарым жылға барып келели деп атабыз ә, үй бүлөсү менен чогуучу анан жакшы эле силерди деле алып кетели дедик бирок силер барбайт болушуңар керек э Емнеге? барам эмирчик мага көніп қалды. мен де аға көніп қалдым. Э, ооба тиги э, эмирчик деле көнүп қалды дечи силерге э, просто баяғы алардың жана грин карта дегендер бар да анан жана виза деген ызычуулар бар анан ошолор менен болуп калат ой жана грин карта визада менің деген таныштарым бар просто біз болды чей. болды ашығын айтабыз эжеке эме болуп қалды просто акча жоқ болып қалды. мен жумуштан айда үшкен. Анам, ушундай болып, силерди серге акча төлөп бере албайбыз қысқасы. Бұл эле бир нерселердин баарын ойлоп таап жана башында эле билгем мунун баарын ойлоп таппай эле болмақ. болмок ооба өзүңөр менен америка алып кеттіңер келбей жатты да мені э, э. америкаға алып кеткіңіз келбей жатсыз үйге қош келіпсің Бұяқта бір ресторан бар болчу ошонун жанына токтотуп тамақтан алып. ресторан эмне акчаң ашпаш атабы акчам бар кичине майрамды койгулу кичине акчаң болса эле чачыш керек э ә? берчи ошо мага акчаңды чогултайын сыртынан дайым көрөм ичи баш керек кирип көрөлүчү ресторанның ба ой сырты жалтырақ іші қалтырақ мына да жақсы ақшасы да арзан түседі анан тамақтары да даамдуу столовойға кеттік жома здравствуйте салам цезарь с креветками анан анан деген чизкейк хорошо еще что-нибудь и барет мақұл сіздерге ше <laughs> нелерді заказ қылып салдың так мағам, мағам. ей э, мына жақта қырғызша тамақтар жоқ па міне мындай шорпо гүлжөтай пельмен деген <coughs> стейк заказ қылып ба стейк неле ет а ет давай ет <laughs> тимон стейк беріп қойсаң тимон стейк Хорошо, прожарку какую вам? Medium, medium well? Уконтен. Medium well болса, жақсы болар. Мақұл? Аха. Басы қанша екен стейк? Стейк 850 екен. 850? Ненің стейк? Не? Озма чай напарай өйдем. Чан, тіліп қоямыз. Рахмат, ненің стейк. Рахмат. Все, хорошо, ждайтесь. міне өзі керек ол қозыға жердің не мындай жаным соным ақшаң жете бе ооба эмирчик келчи мен эми сени сагынам го жакшы барыңыз келші балам <laughs> бар ойноп кел жақсы барып келгілейме америкаңарға рахмат жақсы барыңыздар жақсы қалғыла ә. кетті жаман астырдың екен е жалко да ее бізде что не жалко что стейк көз ашып жұмып жатса жоқ бияғын сонып тұр ғой болады аз отырмақ столовыйда қашан жеп майрам сайын экөөсү кыздарыбызды ээрчитип алып келип туралычы значит не надо алты счет келеді да сосын мына кошелекті маған алып қоя неге мен төлеп қояйын деймін мына жақтағы елдер мына жақтағы елдер мені подкаблучник деп ойлап қалмасын иә мақұл мұны жеп көрейін да жаным араластыра бересің бе бар мен бар үйір бір қазанға кіреді да қандай екен шыннан бар ғой ваш счет Так. 1,995 дейді. 1,995 жүз не надо хорошо <laughs> так мұны салып кетелі е? Э? мейлі оны құйып кетелі аншалық емес деп, жаным Екі сом бір отау. оларда да қалам Жан, тимелі ғой ештеңке деп айттым бар жоқ мұны ішіп алайыншы қотыр қотыр қотыр қотыр сен жаңа айтып беріп отқан мен ушундай маска елестеттің бе айырмасы эмне мына қандай айырмасы эмне мейка таанып калсачы е бат баттан қимылдап кетебиз магазиндерде нормально маска албайт мен карачы могу эмне эми е магазинден алдым алмай экөөбүзгө окшоп болсун деп эки башка пакет алгам да е кел таппас туура мен сутуп алдым розыгрыш болду меримка бүгін де сабақ барған жоқсың ба? башым ауырып тура мен стол алдым тамаша болып стоп стоп құрылған картошкаң аябай тұсан болып тұр жөнше жок чын мага например ушундай деле жашоо жагат кандай жашоо ушундай сен жанымдасың целый день дома жан анда башка жумуш карап эле койбоймунбу жаңы жен ордуна эле иштеп албаймынбы <laughs> жомаларды эле жашап калдык э иә. ооба азырынча да жомалардай болсок да экинчини да ойлой беле апай мам мам жаңы эжени сагынам го азыр балам мен досым кетішіп қоямын деп олар білбей қалдым да жоқ сенде күнә жоқ ушул планға мақұл болған өзім мен анда башқа план ойлап табасыз ооба башқа план ойлап табам өзім все ладно давайте кеттім э, мен айды. Э, Эй, айды отырсаң е жомоч кете кетерсің.